Eta bueno, direk eta ben mila esker guztiei, nahiko oso manifatxukun egin dugu, beharrezkoa zen, beharrezkoa zen jadanik pnv arpegi hori azan eta nire ustez, ba bueno, ekimen polita egin dugu gure kabuz, gure indarrekin, E, eh, urreko ikasturte ari ere, ba, bueno, indarrez etzeko, ez? Azkenean, pasaren astean, Osten esan genuen Euskal Herri hori osoan zehar, arazo, haundi haundi bat, alizaregu, etortzen Euskal baita sektore publikoan ere. Guk ditu dugu estatalizazioa, nahi duzu bezala ditu, zentralizazioa, kompetentziak eztea, nahi duzuena ditu, espainalizazioa, nahi duzuena. Baina hori da Euskal Herrian gaur egun betatzen ari den gauzarik garrantzitsuena eta relevanteena euskal langileontzat. Zergatik eta gozen gurera orain. Zergatik Zer gertatu da gure negozazio kolektibo eskubidearekin? Urteak eta urteak ezer negoziatu gabe. Ezin zen negoziatu, dena zegoen debekatua. Horain ez, horain alda, baina Madrilen. Madrilen alda. Madrileko sindikatuek bagarrik negoziatu dut dezakete. Oso garbi izan ziguten atzo, mai lokorrean UGT eta komisionesekoek, bai, bai, akordioa lortu dugu, zuek bai hobeagoa, claro, eh? haiket hai haiket Gobernuak, estatuko gobernuak, oso garbi dauka bere estrategia, eta da, nahi ditut, instituzio batzu fidelak, zitzoak, zorrarekin kumplitzen dutenak, ez zuen zorra, ez. Ez, bankuekin duten zor hori ordaintzen dutenak. Estabilitate legeak kuplitzen dutenak. Horiei, bai, utziko diet, kobesezte objeterekin negoziatzen. Horiei bakarri, beste hiez. Eta gainera, a los sindikatos periferikos hauek, ezer, dena eginda, dena eginda. Ez? Hori salagarria da, hori estatalizazioa da. Inkluso sektore pribatuan, baina askoz gehiago eta askoz bortitzagoa dago sektore publikoan eh, estatalizazioa satuta, ez? Beraz, Madriletik datorkigu bai iposizioa, baina nortzuk daude pozik, nortzuk daude pozik, betikoak. Publikoki, ari direz esaten perubekoak, gu ez gaudea ados. Ez gaudea ados, jartzen diren legin murriztailekin, ez gaudea ados, baina aplikatzen ditugu derrigorrez, peatuta gaude, eta nahi duzuelako ere. Oso garbi dago, nahi dute, zerbitzu publikoen eredu ahul bat martxan jartzea hemen ere, Euskal Herrian ere, nahi dute. Eta hori badakigu, badakigu, leno peperen morroi izan dira, orain soerak izango dira, berdin dio, Espainiaren morroi, leno esan dugun bezala. Eta beraiek izango dira, Madrileko akordioa onera ekarriko dutenak, ez komisio duzu beraiek izango dira. Eta hori oso garbi ari gara ikusten negozazio mai gehienetan. Guk ez diogu uko egin gure negozazio kolektibo eskudeari. Ez diogu eta ez diogu egingo. Ez gaude prest, ez gaude prest, daukagun gurekin daukaten zor hori barkatzea. Ez gaude prest, gaur egun ez dute ezertaz egin nahi. Zodaten inguruan, Madrilen daude negozatuta. Madrien daudea solatak soldatak urrengo iru urtetarako. Eze, e, eh, larria da, bai. Enpleguaren inguruan, esan dute, bueno, gozen ikustera nola datorren idatzia Espainiako aurrekontuetan. Balak egun, Madrilen sinatu dina hemen ez duela ezertarako balio. Sekulako arazoak izango ditugu akordio hori baliatuta, interi maia onargarri batzuetan ezartzeko. Ez dute balio, eta beregik badakite, eta esan dute, eusko jalaritzak esan zuen bere garaian, guri hori ez digu balio. Ez digu balio. Beraz, zergatik ez dugu hemen negoziatzen. Zergatik ez ditugu hemen materia horiek negoziatzen, gure beharren arabera. Ez dutelako nahi. Peruek ez du nahi, ez du nahi. Eta negoziatzeko lotiko egin izan dugunean, greba eta gozazioaren e, bidez izan da irakaskuntzan ikusi dugun bezala. Beraz, gaur honea etorri gera, sektore publikoko labeko delegatuak, argi esatera, ez dago dela prez, gure negozazioa maietan, gut nahi dugula erratzetu eta bestela, konfrontazioa nahi hon, dugula. Eta hori, ozen esan behar diogu pelio hori. Ozen esan behar diogu. Guk ez dugu onartzen Madrileko akordioa beraien eskut Beraien esku hemen iposatzera. Beraz, Madrileko akordioa hemenko pobrezia, ba hori da, gure lelo ba, hori izan da gure nahi bidea, gure nahi bidea abarkatu. Bueno, mi esker berriro, animo, aurrera, lan asko bakagu, gutxi barro okorrak, bai aurrengo kasutean, aurreko ontei begira, asako, amuerte, animo, mi esker.